алдыбызда айнек ичке линза турат линзанын сфералык беттерин ийрилик борборун табабыз аларды о бир жана о эки деп белгилейли сфералык беттердин борборун туташтыруучу түс сызык линзанын оптикалык огу деп аталат линзага бурч менен түшкөн нур кандай сынаарын көрөлү нур таралуу багытын өзгөртпөстөн бир аз жылышканын көрүүдөбүз эгерде ичкерээк линза алсак анда жылышуу деле болбойт линзанын оптикалык огу боюнча анын о борборунда жаткан чекит линзанын оптикалык борбору деп аталат линзаларды курчаган беттердин симметриялык огун түзгөн түз сызык оптикалык ок болуп саналат эгерде башка оптикалык окко нурлар параллелдүү түшсө алар сынып андан кийин алардын бардыгы линзанын оптикалык огунда жаткан бир чекитке чогулат ал чекит линзанын фокусу деп аталат фокус аркылуу тегиздик жана башка оптикалык окко перпендикуляр жүргүзөлү бул тегиздик фокалдуу тегиздиги болот экинчи оптикалык окко параллелдүү болгон нурлар фокалдуу тегиздиктин чекитинде кесилишет